Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого полого кулона. Начнем? Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов, тальк, кисточка, щетка, скальпель, лезвие, моделирующий инструмент, стек с шариком, игла, катор, текстурный лист. Для начала сделаем основной элемент для этого раскатываем два пласта черной полимерной глины одинаковой толщины. На один наносим текстуру щеткой, а второй прокатываем через паст-машину на той же толщине. Важно! Не забываем нанести тальк или крахмал во избежание прилипания глины. Теперь берем пласт с оттиском от текстурного листа и кладем его на катер, слегка растягивая и продавливая, делая углубление. Главное, чтобы все края хорошо прижимались к катеру. Ну и переворачиваем на первый пласт, вырезая заготовку. Лезвием дорабатываем нашу заготовку, задавая ей нужную форму. Скручиваем черную и желтую полимерную глину в жгутик и катаем из него тоненькую ниточку с заостренным кончиком. Декорируем ею заготовку. Капаем на рабочую поверхность немного фимогеля и из желтой полимерной глины формируем листики. Перед тем, как определить их на свои места, макаем их в гель для надежности. Ну и потому, что кулон внутри у нас пустой, мы можем повредить его при нажатии. Белой ниточкой заканчиваем весь узор. Последний элемент – это окантовка. У меня желтая. Раскатываем желтую полимерную глину в длинный пласт, выравниваем ее лезвием и оборачиваем ею кулон. Моделирующим инструментом все прижимаем. В таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готово! Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых уроков, пока-пока!